कब लगा तुम कब Hã? Como tá fazendo? Sharky? Sharky? Não, Bolt. Ó, ó, mano. Segura, Red Nose, filho. pai e filho.